各位好，最近卡洛斯参加了一个有关装修的群组，发现很多朋友在装修之后与师傅呢都不愉快。我细心观察，发现问题实在很简单。我在想，假如大家有一些基本家居常识或者木工技巧，很多问题就能迎刃而解。那我们立刻开始吧。提醒一下，假如大家都喜欢《风清奇侠》卡洛斯的频道。 请于右下角按订阅。假如希望第一时间接到新视频的通知，请按小铃铛。也欢迎大家点赞及留言发问。今天我使用制作台面为例子，教大家运用常用的手工具、机器和物料去做一些在家里啊常用的木工技艺。刚才我也说过，用台面为例子，但前提我们必须要用油台生。 有一些台的作用是承载有重量的机器，因此台身是在淘宝定做的。台面的尺寸是两米乘七十五厘米，高度是八十厘米。当然，我可以购买熟铁，超行制作铁框。但我可以肯定告诉你，在香港购买熟铁比定做加运费更贵。要准备两米乘七十五的台面。 之前我曾经直播叫大家到木料行定制。由于我自己拥有台式圆盘锯，要懂怎么用，因此今天我购买木板自己裁切。谈起台式圆盘锯，锯片的物罩必须装在锯米刀上才能用。近时近日，锯片物罩的设计比起几十年前的设计更好用、更安全。以前老师教导，锯片只需调比木板高出一点。 调好锯片高度后，放下护罩，便可以防止木板反弹。使用台式圆喷锯，最重要学懂怎么用靠山。锁定靠山后，木板沿着靠山推进，便好保持跨度一致。我们为了方便清洁或者是呼吸的卫生，使用前必须安装集尘器。有一块四尺乘八尺的木板，非常的重。 卡洛斯请来壮尼帮忙。使用圆盘锯有一定的危险性，必须要受训练的老师指导下才可以使用。要两人合力才能把四尺乘八尺的木板推进。为了安全起见，要使用推尺推进最后一层。现在木板的宽度已经裁切成七十五厘米，但是长度还要切成两米。你们需要一些量度及划线的工具。 包括长钢尺、卷尺、角尺和全笔。使用卷尺量好二米，然后做记号。使用角尺加长钢尺，沿着记号画出垂直线。若担心画线不垂直，可以用卷尺在另外一段量度是否准确二米。折尺板太长，不能横着上台试圆喷具，因此我们会利用上次开箱的手提圆喷具。 透过量度，我们这得手提圆盘锯的底盘和锯片之间的距离是二十八毫米。我们在距离刚才所画的线条二十八毫米之处，再画上一条平衡线。再用 G clamp 把一条长木棒沿着平衡线夹起，沿着木棒运行手提圆盘锯，便可在准确二米的地方锯断木板。 和在台式圆盘锯上使用套三的道理完全一样，只要尺寸准确，木板应该和台面大小一致。下一步是反转台面，安装螺丝。装饰和保护台面的方法有很多，最常用的是防火胶板，既经济耐用又容易胶料。 可是要完美贴上防火胶板，学问可真多。例如切割防火板要使用高刀，在软的防火板上面画线，防火板的尺寸必须比木板大小许。沿着线条用高刀勾出痕迹，把勾痕贴齐台边，轻轻松松便能把防火板折断。在贴上防火胶板的过程，用剩的防火板也有用途。 大家可以看到，康老师把这些防火板切成小块，涂抹万能胶的时候，使用这些小块防火板做工具。由于涂抹的面积相当大，我们采用罐状的万能胶，贴上防火板必须使用干贴的方法。这方法在之前教授制作小吉他曾经提及，在两个面挂上薄薄的万能胶。 现在的情况是，防火板的背面和木板的正面要挂胶。挂胶的进要是不需要厚，但必须均匀。两个面的每一处都应该挂上胶。请不要小看这步骤，必须再三检查。只要有一小处没挂胶，将来别在这地方脱离和起泡。涂好胶之后不要太赶，应该放下由它风干。 在这个时候，应该准备废弃的报纸。十分钟之后，用报纸铺满木板表面。由于教一干不为念着报纸，铺报纸的用途，下一步自有分享。原来，因为万能教一干不为念着报纸，因此把已挂胶的防火板放在表面，也不为念着。正因如此。 我们可以慢慢对尾。如果你曾经贴手机膜或看过别人贴手机膜，你会发觉现在的做法很相似，先对尾，然后逐步拿走报纸，拿走报纸，两者便贴合。一进贴合不能分开。你说做法和贴手机膜是否很相似呢？贴好之后可以垫着木板或木方。 用木锤敲打每一个位置，确保每一个位置良好贴合。由于刚才预选的防火板的尺寸比较大，以前老师教要用木刨把多余的防火板刨去，但由于刚才我预送了太多，用木刨实在花太多时间，因此我在这里介绍大家用另一种机器。 这机器称为修边机，修边机是一部小型的 router，使用柄部直径六毫米的刀具。例如，我曾经用这个半圆刀制作工具盘的半圆坑，但现在我们是想修整防火板，因此我们先擦掉半圆刀，然后再撞上六毫米的修边刀。修边刀其实是一把普通的平头刀。 大头箱有一个轴承，大家可以想象，轴承沿着木板推进，轴承以上的道会把多余的防火板铲除。但考能四部位完全相信这个轴承，因为木板的边也可以不是直线，轴承沿着不是直线的边推进，那修去的防火板边也不是直线。正常我会装上套筒，把套筒想要靠上调好。 让它和轴承成一直线。在这个视频内，我们是第三次用机器的靠山。有了靠山，自然绣出来的边又平又直。由于台面比较长，要找来帮手，拿着电线免被机器卷入。过了绣边机，若你还不满意。 还可以用刨试纸一下，也不太辛苦。最后一步要装饰木板边，这要看你的要求了。要求高的人会用好的木料封边，也有人用薄的木皮。有弱者只是工作台，因此我选了便宜及简单的胶边。贴上胶边的方法和贴上防火板一样，也是两片涂抹万能胶，使用干贴法。 由于胶片是软性的，涂抹胶片时候要找重物压住一端，这样才方便。胶片的宽度一定叫木板宽，对位非常简单，只需要对木板的底部多出来的胶片突出的防腐板面。完成贴片，使用锋利的木凿。 把多余的胶片除去。或许你们会觉得今天所教的东西太难，确实不是所有人在家里能使用圆盘锯或手提圆盘锯。但正如节目开始时所说，这是找师傅装修也不一定称心满意。 因此，适量学一下木工的技巧，例如贴墙防火板或者贴墙胶边，你便可以像卡洛斯在家里解决很多问题。我经常说，手工技艺必须学一点，学到了就是赚的。喜欢我的视频，不要忘了订阅、点赞及分享。